Заблудившийся ветер Ты увидишь во сне Я уйду на рассвете Так забудь обо мне Мы ведь странники оба В мире каменных стен Где любовь не до гроба А молчание взамен тебе весну, теплый луч на щеке, а весна все расскажет сну и уйдет налегке. Я оставлю тебе зарю, что сгорела в огне. Нет зари такой и в раю, Сти забудь обо мне. сырое, Ночь осталась на дне, Нас отныне не двое, Так забудь обо мне. Не достанемся раю, Но приснимся судьбе, Чтоб не делал, я знаю, Не забыть о тебе. тебе весну, теплый луч на щеке, А весна все расскажет сну и уйдет на налегке. Я оставлю тебе зарю, что сгорела в огне, Нет зари такой и в раю, Thank you.